É bom começar mesmo porque eu errei. Também. Vai deixar isso no vídeo. Isso acontece nas melhores bandas, pessoal. Não, mano. Por isso se chama ensaio. não, não, minha mão não. Fala, fala. Na hora do barulho do som, fica assim, ó. fotógrafo e gente boa, Rafael da Farinha. Na guitarra, o charmoso careca, Tiagão. Ele no contrabaixo, que é roqueiro, menos pagodeiro, cabeludo. <laughs> Gabriel. Obrigado, obrigado, obrigado, obrigado. E eu? estão aí na cidade. <laughs> Foi rápido demais. Te falei que o importante é competir mais mato de pancada se você não ganhar. Você foi, agora a coisa mais importante já me aconteceu neste momento então, na minha vida. Do paradoxo, do pretérito perfeito, complexo, da teoria da relatividade. No momento crucial, sabe, sobre, saber, saber, saber, subir. E quem? Pois pra mim, você é uma besta mitológica, cabelo ficha aí, parecida com a medusa. Eu disse isso, pode marca, soma dos cadáveres que É igual a porra da hipotenusa. so therapist. yours. Willkommen. encerra por aqui. Aí depois vem o vídeo. Tchau, pessoal! <laughs> Tchau, pessoal! E... Tem o um link aí embaixo aí na tela. tem o link, o link. Tem o link aí ó, na descrição. Não, não, vídeo. não. Dê o link. Ah! Dê o link. Dá um joinha aí. Se Dá o thumbs up. Então, é isso aí. Meu, mas tá uma merda, cara. E fechou. Tchau. Tchau.